Hello lovely people on the internet, siz English Club o'z kanaldasiz. Bugun sizlar bilan yana bir ingliz tilida juda ham ko'p ishlatiladigan fe'lli birikmalardan, ya'ni phrasal verbdan biri bo'lgan come across fe'lli birikmasini o'rganamiz. Come across bu oddiy qilib aytganda o'zbek tiliga duch kelmoq deb tarjima qilinadi. Ya'ni siz biror nimaga to'satdan duch kelsangiz yoki biror nimani o'sha to'satdan topib olsangiz, mana shu narsa come across bo'ladi. Xo'p, o'zbek tiliga oddiy qilib duch kelmoq deb aytishingiz mumkin lekin xuddi avvalgi video darsligimda o'rgatgan e, phrasal verb kabi ya'ni fe'lli birikma kabi come across ham gapda e, biroz boshqacharoq ma'noda kelishi mumkin e, ya'ni o'sha vaziyatga qarab ishlatasiz hozir birgalikda come across fe'lini demak gapda qanday ishlatilishini va qanday ma'nolarda kelishini birgalikda ko'ramiz va bu videoni ko'rganingizdan keyin siz mana shu fe'lli birikmani qo'rqmasdan kerakli joyda bemalol ishlata olasiz ho'p qani bo'lmasam boshladik birinchi gapga e'tibor bering while she was cleaning the room she came across a gold ring while she was cleaning the room she came across a gold ring demak u xonani tozalayotganda tilla uzukka duch keldi ya'ni o'sha tilla uzukni to'satdan topib oldi degan ma'noda kelyapti to'satdan topib oldi yoki to'satdan duch keldi bu yerda came keyin mana bu kam fe'lini o'tgan zamon shaklida kelyapti ya'ni kam bu noto'g'ri fe'l hisoblanadi noto'g'ri fe'llarni o'tgan zamon shakli o'zi bor siz hech qanday idi qo'shishingiz ya'ni e, di yoki idi qo'shishingiz shart emas balki o'zini noto'g'ri shakli bor shuning uchun demak kamni biz kemga o'tgan zamonda ishlatganimizda o'zgartirib yuboryapmiz demak she came across mana shu holatda bo'ladi endi ikkinchi gapga e'tibor bering whose book is this i came across it in the drawer mm -hmm. whose book is this deyapti whose book is this i came across it in the drawer aytyapti bu kimning kitobi uni tortmada topib oldim yoki unga tortmada duch keldim ya'ni o'sha kitobni nazarda tutyapti came across ya'ni o'tgan zamon shaklida kelyapti ya'ni o'sha bu yerda e, o'sha tortmani nimadir qilib tozalayotganda yoki bir nima qilayotgan paytda mana shu e, o'sha kitobga duch kelibdi kitobni topib olibdi mana shu holatda kelyapti endi mana uchinchi gapga e'tibor bering endi uchinchi gapda e, biroz boshqacharoq bo'ladi she's the nicest person i have ever come across. She's the nicest person I have ever come across. Demak, u aytyapti, u men uchratgan eng yaxshi shaxs. Ya'ni siz aytishing, e, siz aytishingiz mumkin o'sha men e, o'sha hayotimda bu yerda ma'nosi shunaqa bo'lyaptiki, men hayotimda uchratgan odamlarim ichida u eng yaxshisi. Xo'p, bu yerda albatta muhimi siz bu yerda e, mana bu come across fe'liga e'tibor berishingiz kerak, gapning ma'nosi emas. ho'p demak bu yerda o'sha men duch kelgan yoki men uchratgan odam bo'lyapti siz kimnidir e, uchratishingiz misol uchun do'stingiz bo'lsa do'stingizni ham o'sha hayotingizda qaysidir nuqtasida uchratgansiz uchratib qolgansiz kim kimlandir tanishib qolgansiz mana shu narsa come across ma'nosida kelyapti ho'p mana shu e, come acrossni qanday qilib ishlatilishi edi endi men sizga e, bitta kommentariyada e, mana shu come across fe'lidan foydalangan holatda kommentariyga mana shuni tarjima qilishingizni so'rayman challenge bu albatta agar xohlasangiz hozir videoni to'xtatib mana shuni e, kommentariyada inglizchasini yozishga harakat qiling bu albatta o'zingizga foyda bo'ladi come across fe'lini eslab qolishingiz uchun gapimiz men yangiliklarni o'qiyotganimda ushbu qiyin so'zga duch keldim agar mana shuni to'g'ri tarjima qilib demak come across fe'lini ishlatib to'g'ri tarjima e, qila olishingizga ishonsangiz kommentariyada albatta yozib qoldiring xato qilishdan qo'rqmang e, men albatta qo'limdan kelgancha e, sizni xatoingizni to'g'irlab yoki o'sha kommentariyangizni o'qib javob berishga harakat qilaman ho'p demak mana shu shu bugungi videomiz edi qisqa e, odatdagidan qisqaroq video bo'ldi umid qilamanki sizlarga ma'qul keldi agar sizga mana shu turdagi video darsliklar ma'qul kelsa albatta kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring e, agar yoqmasa e, sizlarga yoqish yoki yoqmasligiga qarab men albatta video darsliklarni o'zgartirib qo'shimcha demak har xil o'zgartirishlar kiritib borishga harakat qilaman albatta kanalga qo'shilishni yodingizdan chiqarmang agar video yoqqan bo'lsa like bosing mana shu orqali menga siz yordam bergan bo'lasiz keyingi darsliklarda ko'rishguncha salomat bo'ling